Bună! Ehm, vreau să-ți uh, improvizez astăzi despre a înfumura sau a te înfumura. Ehm, cred că a te înfumura ehm, este a fi în fum, a trăi în fum. Știi? Adică e ca și cum uh, imaginează-ți o peliculă de film în care tu nu te vezi bine, ci te vezi printr-un fum. Și metafora asta mi se pare că e foarte, uh, foarte tare. Ce înseamnă ea? Că indiferent că, că orice trăiești de fapt, nu te vezi pe tine și nu te lași văzut pe tine, cel adevărat. Și cel adevărat, cred că eu, hai să vorbesc numai de mine, eu am fost cea adevărată atunci când am recunoscut ce simt um, și când am avut curaj, um, când mi-am arătat iubirea față de ceilalți, um, când am renunțat uh, să mai uh, sufăr uh, mai mult decât era cazul, și atunci cred că te arăți pe tine și nu mai trăiești în fum și nu mai ești înfumurat. Pentru tine ce înseamnă a înfumura? Ceau!